Salut à tous, c'est Carboom, bienvenue sur ce Carboom Flash. Donc, euh, nous explorons donc une nouvelle catégorie que j'appelle les jeux Fandar. Donc en fait, basiquement, ce sont des jeux devant lesquels je peux me détendre euh, quasiment indéfiniment en fait, qui sont généralement très fun, avec l'image déjà vous donne une bonne idée de la chose. Et donc, comme premier euh, venu dans cette nouvelle catégorie, nous allons commencer par Burrito Bison. Donc pour Bison, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle un jeu launcher en fait, donc vous, vous balancez votre personnage, il faut aller le plus loin possible. Et puis voilà, bah, en fait il y a une petite histoire avec, mais ça vous la verrez rapidement. Et basiquement vous jouez un genre de, de catcheur mexicain Minotaur qui défonce des ours euh, en bonbons en fait, des gummy bears comme on dit. Donc sans plus attendre, on va s'y lancer. Euh, parce que c'est un jeu auquel j'ai très hâte de me lancer, surtout que c'est un camouflage où je ne vais pas rager comme un sac pendant tout le truc. Donc voilà, donc en fait dans un supermarché, puis à un moment, eh ben, et ben, yep, il s'est absorbé. Et nous avons donc joué ce Minotaur que je vais nommer El Buffalo. Ça commence. Voilà, et donc du coup on utilise euh, une petite manette avec un petit timer pour du coup se lancer face à l'ennemi. Ah. Oui, oui. Et donc du coup au début évidemment on va pas aller très loin, ça va être le petit moment de détente, c'est pas, pas très méchant. Voilà. Retry. Alors un à savoir d'ailleurs c'est que le, jeu est donc euh, découpé en plusieurs zones qui vont en fait donc avoir une importance, euh, enfin comment dire ça, chacune va basiquement euh, vous donner une idée de où vous en êtes dans le jeu quoi. Bah. Et donc du coup ces avancées là donc auront une importance, enfin ce sera important du coup de réussir à franchir ces niveaux là. évidemment chaque changement de zone Manifesté par une porte qu'il faudra casser en arrivant suffisamment vite. Je veux dire, si vous avez à peine assez pour arriver à la zone suivante, ça ne marchera pas. Un Donc du coup, un détail, oh, alors là, les petits, euh, les petits spéciaux, alors les policiers par contre faut pas les toucher parce qu'ils vous ralentissent énormément, voire euh, vous, s'arrêtent immédiatement. Donc du coup un autre détail d'ailleurs c'est que vous aurez compris j'enregistre euh, un, soir euh, après la Comic Con, donc ça se voit puisque je suis dans la chambre d'hôtel. Et donc voilà, on a c de mettre à profit le temps entre deux, journées de Comic Con avec, avec Scar 11 euh, faisant occasionnellement des petits enregistrements. Donc il y a déjà euh, Game Dev Tycoon normalement euh, qui, est en préparation et possiblement 2-3 petits autres trucs si on a pris le temps d'enregistrer. Donc du coup, là on en arrive à la partie shop, c'est-à-dire celle où on va pouvoir du coup un peu améliorer les trucs. Alors déjà pickpocket ça c'est un des meilleurs trucs parce que ça vous rapporte du fric. Donc, basiquement comme le fric c'est ce qui permet d'avoir les autres upgrades, ah, c'est un peu le, principal. Hein. Ah oui, c'est vrai, le truc qui débloque les autres gummy bears qui ont d'autres euh, trucs. Ah, je peux rien acheter d'autre. Euh, ah oui. là ça va être la porte. Donc voilà. Ça c'est la porte du coup de fin de zone qu'il va falloir venir à surmonter d'une façon ou d'une autre. ça c'est les flics qui vous mettent la, la race si vous n'avez pas assez vite. Enfin déjà ça vous ralentit bien, et si vous n'avez pas de roquette, euh, vous pouvez rien faire. Ah. Alors ça c'est un de mes bugs préférés du jeu, en fait le jeu a des petits bugs quand même au début. Qui font que basiquement en fait euh, quand vous franchissez le bord ça arrive que le jeu bug et vous fournissent de l'argent infini. Donc ça c'est le petit moment marrant qui fait que du coup on va pouvoir passer euh, aux choses très sérieuses. En plus de ça, bah, il y a aussi le bug qui fait que du coup vous avez la, la fusée à l'infini, donc vous êtes basiquement euh, contre mortel. Euh, donc là on va laisser mourir, voilà. On a quelque chose comme 200 000 balles. Voilà, 300 000 balles. Job. 300 000 balles à dépenser. Alors déjà, on va commencer par ça. Voilà, lanceur maximum et fusée maximum. Alors on a un max de fric, mais ça veut pas dire qu'on a encore suffisamment de quoi tous payer, donc euh, va booster ça au max. C'est bien parce qu'on fait nos courses du coup avec euh, <laughs> un argent qu'on n'est techniquement pas en droit d'utiliser, mais. Allez. Dire c'est l'argent des abonnés YouTube, hein, ça c'est gentil. Hmm. Euh, allez, on va prendre la roquette. Voilà, je me mets quand même un peu de chance de croiser cela. Et 25 000, ok. Là, on et je peux mettre Ça. Voilà, donc on a 3 trucs au max, non 4 trucs au max, 5, 5 trucs au max, et le reste est plutôt bien avancé. Là, on va pouvoir montrer la puissance de le bouffalo Uh, Benson fire. Moi ça, ça, fait le même mais encore mieux en fait là. Donc... <laughs> Allez on dépasse ces millions. Allez j'essaie juste d'en créer un truc. Allez presque. Ah j'ai plus de vitesse. Ouais, on va se laisser tomber un peu. On va pouvoir tout au max parce que là on est quand même à 2 millions de, de thunes avec le petit bug en question. Alors c'est un bug qui se déclenche quand même assez souvent, hein. c'est vraiment rare les fois où j'ai fait des parties sur ce jeu et où, euh, le bug ne s'est pas produit. Donc euh, après ben, en fait je m'en plains pas parce que en fait bon, ça ruine pas trop l'expérience de jeu en général, ça vous aide juste à finir le jeu un peu plus vite. Euh, et même sans le bug, je veux dire les premières parties que j'ai fait, le bug ne s'est absolument pas déclenché. Et même là je mettais grand maximum une heure à finir le jeu quoi vraiment grand maximum si je prenais mon temps. Ok, allez. Donne-moi les rockets. En plus, en soi, là, les bonus qu'on prend, c'est pas tellement des bonus euh, de, des performances des Buffalo, c'est plutôt euh, le, taux de drop des, des, gummies spéciaux qui vont, eux, nous aider beaucoup à aller plus loin. Avec un peu de chance, peut-être que là, ça ne va pas se déclencher, du coup, on pourra apprécier comme il faut la partie. Voilà, buffed out. Tu crois pouvoir t'opposer à elle, Buffalo Buffalo Kick Ouh, était bien celle-là. Buffalo Slam Buffalo Rocket Buffalo Punch Buffalo Slam Buffalo Punch Buffalo Slam plus c'est une demi de merde en fait à côté d'un minotaure qui leur tombe sur la gueule putain. C'est ça, c'est ça qu'on aime dans le jeux vidéo comme ça. Ce jour-là, la nation Gummy Bears comprit qu'il n'était pas très sage de s'opposer à un Minotaur. en particulier un Minotaur luchador, qui maîtrisait les différentes techniques pour écraser les gens en accrochant des roquettes à son slip. Ainsi, le royaume Gummibert fut profondément blessé lorsque ils se rendirent compte et qu'ils avaient perdu la moitié de la population. Cette, cette badassitude <laughs> Pour ceux que j'adore ce jeu. Ah, super. Alors je crois que le fait que je capture le jeu déclenche le bug quasiment systématiquement parce que dès que je pète une porte, j'ai ce truc qui se, balance. Mais bon, c'est... Il est bien là, c'est le bouffalo qui s'emballe, qui, gira la cible, qui servent tellement qu'il détruit tout. C'est le Buffalo. Yes ah, Moi je dis c'est cinématique. Uh, er- Nice. Et là, on réussit enfin à sortir du monde des gummy bears. Ce score qui veut rien dire, 15 millions de thunes à la fin, alors qu'avec 2 millions on a déjà tout ce qu'il nous faut quoi. Enfin bon. Donc c'était Burrito Bison en tout cas, c'est donc... Euh, c'est donc euh, le, un jeu vachement fandard, c'est peut-être moins distrayant que de me voir m'énerver sur Give Up pour d'autres jeux comme ça, mais je vous rassure, il y en aura d'autres, vous en faites pas. Ça c'est plus pour me détendre entre deux euh, plateformers de l'impossible. Et donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu et sinon, euh, bah, c'est aussi des jeux, euh, le but c'est aussi de vous faire découvrir des jeux qui sont vraiment sympas aussi pour vous parce que moi plateformeurs plateforme l'impossible, je vous vois mal les tenter, ceux-là sont quand même plus sympathiques et sont peut-être plus attrayants, voilà. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois et on se retrouve pour un prochain Flash. Ciao tout le monde